метро домой, пожалуйста. Сигареток. Выделяю. Там все. Выдай. Выделяю. Всего лишь одну мне надо. Давай, иди кружись. Иди давай. так. обнаружили каток рядом с нашим жилищным зданием. Тем образом без денег туда ворваться. Это, это, это короче, Давай. походу первый блеванет. А Санек, если что. Все, тормози, брат. это, там, махать ручками. Ура!